Dizem que sou bandida e não presto. Que eu não tenho medo e faço o que quero. Às vezes com malícia. Não se confunda, não sou nada boba. Eis aqui a maldade. Eu sou mãe. visto. Tô tentando parar, não consigo. Mas confesso que quero isso mesmo. Me sinto poderosa, a mulher mais gostosa. Gravino Beats. Boninho. Dizem que sou bandida e não presto. Eu sou mãe, não santa. Traz um whisky pra aquecer a minha garganta. Uma gata que nem eu cê não encontra. Sou safada e perigosa, não reclama. Vou sentar na tua e toma. Mexer o bumbum, não resisto. Tô tentando parar, não consigo. Mas confesso que quero mesmo Me sinto poderosa A mulher mais gostosa O fogo nas alturas Eu sou minha, não sua Davi no beat